Хей! Сегодня я вам расскажу... А, кстати, да. I'm Warhol. Э, у меня много проектов, и один из них э, в стиле Old Noise. Вот. Вот, смотрите. Вот диски. Это на моем лейбле CyberMax Digital проект Howlin Wins My girl, Вот тут в формате э, стандарт DVD. И вот, вот сингл In The Cemetery вышел на московском лейбле CVL Minis тиражом 20 штук. И вот еще, и вот тот же альбом Growlin Swings My Girl, где-то на 70 минут. Тут вот тоже, тоже на московском лейбле, мос, CVL Minis. Вот. Это стиль Old School Noise. Для этого мне нужна была был комбик Fender. Вот. 32-битный э, зум G1X. Эффекты я сам выставлял. И моя потрошилка шестиструнная. Банес шестиструнка. Вот, вот. Вот как она шумит, да. Так, ну и эффекты тут. Что тут делать? Громкость сейчас сделаем тише. А то можно оглохнуть. И тут я экспериментировал. Уже эксперимент вел. Что-то сейчас она так не шумит, как раньше. Ну, в общем, а, ну да, вот. Завел. Тут громкость выставил, все. Окей, тут все нормалек. И экспериментировал тут со звуками уже. придется, что, блин, охренеть. <laughs> Ну, а, да, ну типа такого что-то там делал. Это было в том году, я уже не помню. Идея меня посетила. Ну так создавались все, сколько их там, один, один и 9 всего треков я создал таким образом. Ну что новенькое придумал О, новый трек онлайн. <laughs> Можно так сказать. Что это? Взлет самолета, что ли? Турбины реактивного Мига 31 или какого? А? Как вам угодно. Вот. Типа такого что-то делаю. О! То есть все это создает звукосниматели. слов не знаю, этот проект пока что я записал сингл на минут 15 такой жесткий и альбом на 70 минут, не знаю, пока что идей по нему нету, занимаюсь другими проектами. По нойзу что-то пока каверами занимаюсь. Все, всем успехов желает Максим Вехов. Подписывайтесь на мой канал, у меня всегда много интересного. Это документальный фильм. У меня такие фильмы есть, ну, качество там похуже, конечно. Ну, теперь у меня есть чем снимать. Все, всем успехов желает Максим Вехов. Пока-пока.